Hallo kijkers, dit is Diamond Games en vandaag gaan we Mafia 3 spelen. Ik weet niet of je het spel, spel kent, maar eh, ik heb hem, even kijken, vorig jaar heb ik hem uitgespeeld. En uh, ik vond, tot het eind vond ik hem, ja, was een eh, heel leuk spel. Spel je achter elkaar door. Omdat je eh, steeds in een eh, spannend moment komt. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden, de filmpjes. op zoek naar rode punten. Zijn vijanden. wacht. <laughs> Oké. We gaan even eruit. En op zoek naar dat witte punt. Ik zie hem? Het halve rondje. siis varmaan ja No joo. Чака. was het afluisteren dus. Jongen, jongen. Lekker duidelijk dit. nichts. Hm. Eh, ik weet niet wat het groen is. Eh, ja. Het handigste is altijd wel in de buurt van de auto te blijven, anders eh, weet je niet meer waar de auto staat. En dan ja, ben je hem kwijt. clumsy of me. How clumsy of me. He didn't have a prayer. Heh Nou, het zal wel weer aan de achterkant zijn natuurlijk. Excuse yourself. Hmm. Kijk, hier zal het wel in de buurt zitten. andere kant, denk ik. Oh. Door, wat een pech joh. Hehe. Chaka. Oh, dat is dit. Ja. Dan kun je... Eh, als je grond raakt weer opladen. Kijk, en hier heb je weer een onderdeel om de telefoonstukken eh, te hacken. Ja, eh, gaan even even nog luisteren daarom. Want volgens mij is niet alles gezegd nog. Oké, okay, dan gaan we nog een stukje. Rijn. Kijk wat dit is. Een hè? Ik laat je er vandaag gewoon een beetje, eh, als je een beetje door de finale bent, zeg maar. Het eind bedoel ik. ja, politie. Oké, okay, nou moet je dus uit het blauwe cirkel komen. Hmm, dat wordt moeilijk. die blijven. Heel even. Kijk. En dan kun je terug. Vergeet nooit waar je je auto hebt gelaten natuurlijk, want... Eh,